жегичтердин эритмелерин кислоталар менен титирлөө ион алмашуу реакцияларын химиялык лабораторияларда заттардын ортосунда жүргүзүү менен мисалы кислота менен негиздин ортосунда начар диссоциацияланган сууну алуу менен жүрүп кислота негиздик титирлөө ыкмасы колдонулат так өлчөгөн жегич эритмесине белгисиз концентрациядагы фенолфталин индикаторун кошобуз эритме мала кызгылт түскө өзгөрдү кислотанын баштапкы көлөмүн өлчөп бюреткадан бюреткага тынбай аралаштыруу менен аз аздан куябыз андан соң белгилүү концентрациядагы күкүрт кислотасынан аз аздан тамчылатып кошо баштайбыз индикатордун өңү өзгөрүп нейтралдашуу реакциясы жүрүп суу жана туз пайда болот титирлөөдөн эритменин түсү акырындык менен өзгөрүп акыркы тамчы кислотадан жегич толугу менен нейтралдашат жегич жана кислотанын ортосундагы реакциядан суунун начар электролити пайда болуп сарпталган кислотанын көлөмүнөн жегичтин концентрациясын эсептеп чыгарса болот